Полыхает метель за холодными стеклами окон. Старый друг мой, теперь наша юность далеко-далеко побелели весны отшумевших боях и походах. Мы теперь старики, мы с тобой старики, комсомол. у нас, видишь, вот мы взяли канистру с тобой, и сзади тебя стоит красненькая. Повернись, посмотри, красненькая. Что поделаешь тут, наши плечи сгибает усталость, много трудных минут испытать нам с тобою досталось шинелью одной Укрывались вдвоем в непогоду Три войны за спиной, три войны за спиной Комсомольцев двадцатого года Но мы скажем всегда Пусть врачи нас в постелях не ищут Мы еще хоть куда Распрями свои плечи, дружище, Выше голову, друг. Ни к чему минеральные воды, Нам стареть не досуг, Нам стареть не досуг комсомольцам Двадцатого года. Наши внуки росли и учились Даром не напрасно им водить корабли, Суждено по космическим трассам И в таежном краю Возводить города и заводы, Но как прежде в строю, но как прежде в строю Комсомольцы двадцатого года.